Dere guasura moitero, hay pete guasugui, y ponare cuami amba e. De icatu eyei pete guasugui, hando yehumo deben ba Coa arape, oña argentina pe, mocoimba ere icatu yapo, ese hanwa de guasugui, hando yehumo ain deben ba te. Ha avei, presa, eyeira mote Argentina pe, daikatui, oñepena abavere, ira mote Pea Oyapoaíra Mondereje, y penguana, Javei, eye violaron. Tesai daha enderete pentero eñeñantuponaro. Avei eñeñantuponara de acame. Deretia eana ha eguerecuana pirapire. Ha ende derecho. Upevare ha etamba ere y catunde de de peteguasubi. Y catujanguai sanderesai ha upeisha vei jeta cuñanguera coape argentina pe. Ha el resto del mundo pe oí o abortaba. Ndaikatúi che membyjey. Ndaipotái che tuchaitereíma. Chepyahuetereíma añangareko hag̃ua pemitáre. Ndaipotái. Pemitane. Daipotai arriérondi hana che membyséi. Ha'e ndopurusei condón. Che estudiase. Che aime cárcelpe ha ndarekosei che membyku'ápe. Ore ndoroikuaái mba'éichapa aroñangarekóta hese. Apyta mba'apo'ýre ha ndaikatúi ambokakuaa se Che ajeviola. Che mene opoi chehegui che reguasurire ha ndarekosei che año. Arekóno mitã ndaikatumo'ãi amba'apove. Péicha ndaha'e ndéve nte ojehúva ha nandañóiri. Oĩ heta gente ha atykuéra o me ndeve marandu ekuahanguámba mba'éichapa ikatu pete tyguasúgui aborto ojeikuaáva Oímo koimba'ére ikatu y ikatu u 12 pastillas geraba misoprostol térã ikatu rejejapoka peteĩ harandi la améu ejejapo tera ejapoka hag̃ua la aborto de eikua porã nde ha araka'e guive eikua hag̃ua nde ikature hospital pe tera salita pe ha ejejapoka peteĩ análisis upe apua'ẽ osẽ ha nderepagái tera ikatu ejogua peteĩ farmacia wi. Pei seguro ve, hay fácil ve, po ella y jaguate de guasuwi, jaere hubo 12, pacoin pastillas, jeraba misoprostol. Pea, o impojao y purua para jasupe guaná, ja, ese jaguate de de la hipotaino. Peo y copone tereí, y puruno gendapete, je pa pacoin pastillas, pea, once pona jeta o yapoba, y seguro, ja, deicatuir, emanó, teranderas de e te, el yapono. Ellos guajaguá farmacia, te guite el copete y receta en organización ome eva receta terande pytyvõi katu hag̃uái chareko. Reikua por un mana pastilla cuera. ha eporandu hag̃ua misoprostolgui eikatu eco manual ko'ápe por Térã eporandu hospitalpe doy cuá tapo anohara, tera enfermera cuera, y catu doi potaire y cuá, me semo ain debe marandú, tera itan debe heisea, eyerurera mo marandú. De rey cuaara, constitución PGI, ome earan debe marandú, eyeijanguate guasugui, tera eporanducea deresain janguá. Imponara y cuaje urire pastilla, eyeijanguate de guasubi, eyapocara peten ecografía, o se porambapa. Ese jaguate guasugui, Aveiricature a ameu, pea haepetei método y simple y seguro de Benguana. Enojero pende útero pe oiva. Pea ipoaterei, handa jaeila hasetereiva. Petein pojanojana oikuaba, hai título va oyapo arandebe. Aníquere ya oyapo ababendo ikuaya, ba eisha pa oñangarekuana dereje, handa jaeya pojanojara avei ani purutimba ebei shawamba e ni ndojaikuaáiva ejeichagua tyguasúgui umi andoikói ha avei naiporãi eres con la información ponai treita peteĩ aborto ndaikatúi osevai ha reimeporãitereíta hikuái ya ya o tera denuncia ya jaguereko derecho jaikuaahag̃ua marandu y ha'e atykuéra e kua seno puta sope, ñandereta cuñangüera!